Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə ev şəraitində asan yolla bişirilən laxmacunun reseptini çəkib göstərəcəyəm. Bunun üçün 2 pomidor, biber, yaşıl biber 2 e, ədəd, 2-3 ədəd acı biber, 2 orta e, ölçüdə baş soğan və bir dəstə cəfəri lazım olacaq. İlk əvvəl tərəvəzlərimizi qurdalayırıq. Növbə ilə biz tərəvəzləri blenderdən keçiririk. tərəvəzləri xırdaladıqdan sonra qarışdırırıq birə qədər və üzərinə bir xörək qaşığı dolu tomat pastası əlavə edirik. Növbə ilə ədalmalarımızı əlavə edirik. Zövqə görə duz, qara istiyot və qırmızı pul biber qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra e, piyli ət götürürük 500 qram qədərində, qiymə şəklində. Ət çəkən maşından yaxşıca keçirdirik. Bu qarışıqla qarışdırmağa başlayırıq. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra qapağını qoyuruq və soyuducuda hardasa 1-2 saat gözlədirik ki, tam özünü tutsun. Əti soyuducuya qoyduqdan sonra xəmiri yoğurmağa başlayırıq. Xəmir üçün un götürürük. Çox sadə xəmir olacaq və quru maya, duz və aparana qədər ilıq su əlavə edib xəmiri yoğururuq. Orta yumşaqlıqda xəmir alınmalıdır. Nə çox yumşaq, nə çox bərk olmamalıdır. Xəmiri yoğurduqdan sonra ağzını örtürük və yarım saat 40 dəqiqə ərzində dinləndiririk. Xəmirimiz gəldi və biz tavamızın ölçüsünə uyğun olaraq kiçik kündələr şəklində hazırlayacağıq. Mən tavamın diametrinə uyğun kündəni açdım. İçliyi hazırlayanda mən sizə qeyd eləmədim ki, bunun içinə bitki yağı əlavə edəsiniz. Çünki məndə ət yağlı idi. Amma kimdə ət yağlı deyirsə, onda o bitki yağı əlavə eləyə bilər. Ehmalca yayırsınız ki, xəmiri deşməyəsiniz. istəsə əllə də yaya bilər, ancaq mən qaşıqla yayıram. Yaydıqdan sonra əti də üzərinə çəkirik və baxın bu şəkildə taxtanın üzərinə götürürük. Tavanı əvvəlcədən qızdırmışam. Tam kodda qapağını qoyacağım ki, ət də bişsin. Görürsünüz, artıq bişsin. Baxın, bu şəkildə gözləyək. Əziz izləyicilərimiz, artıq lahmacunlarımız hazırdır. Siz də bişirin, afiyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik